Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super einfachen kleinen Marmorkuchen und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.